pour le combat, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Oui, on est là.